Halo, ketemu lagi dengan Ramadan di channel YouTube Driver Online Pekanbaru. Ya, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang promo Grab. Oke, langsung aja. Jika teman-teman sudah memiliki aplikasi Grab, langsung klik Grabnya. Atau jika belum, kita download dulu di Play Store. Ya, ketik Grab aja. Ya, dia akan muncul. Udah agak lama ini internetnya. Oke, langsung kita klik buka kalau sudah ada. Kalau belum, kita klik install. Oke, kita coba dulu klik buka. Ya, ini tampilannya. Tampilannya di sini ada petunjuk agar kita menggunakan saldo OVO. Jadi saldo OVO ini adalah saldo tanpa uang tunai dimana kita beli saldo kalau misalnya di Gokar atau di Gojek itu seperti GoPay ya <clears throat> kita abaikan sementara kita fokus ke transportasi ya kita klik transportasi ini akan muncul tampilan seperti ini ya ini ada lokasi pin lokasi pin ada ini adalah titik penjemputan kita jadi untuk mempermudah driver menemukan posisi kita jadi kita bisa menggesernya sesuai dengan posisi rumah kita di mana kita mau dijemput oke okay. jadi lebih detail jadi drivernya tidak sulit untuk menemukannya setelah itu ada tanda merah saya akan pergi ke nah ini adalah tujuan yang akan kita capai oke okay, kita klik ya misalnya saya pengen ke mall SKA saya tinggal klik mall SKA ya sudah muncul Ya, di sini tertera harga Rp31.000. Ya, ini jika saya menggunakan GrabCar. GrabCar itu adalah untuk menampung 1 sampai 4 penumpang. Pertanyaannya bagaimana jika lebih? Kita tinggal klik ya. Ini ada tanda garis. Ya, ini akan muncul. Kalau misalnya penumpangnya lebih dari 4 orang, hmm, misalnya 5 atau 6 orang, tapi maksimal 6 orang ya kita klik grab car 6 ya akan muncul di sana ada selisih harga ya kalau misalnya grab car 1 sampai 4 31.000 kalau misalnya grab car 6 itu 37.000 wajar ya karena orangnya lebih banyak bebannya lebih berat jadi BBM yang digunakan lebih besar. Oke, kita fokus ke Car 1 sampai 4 orang kita perhatikan lagi ya di sini ada promo satu rupiah jadi kita bahas dulu satu rupiah kita klik ya satu rupiah bayar satu rupiah untuk satu perjalanan dengan tarif maksimal 50000 ini saran saya kalau misalnya teman-teman masih memiliki uh, promo voucher satu rupiah maka gunakanlah untuk jarak yang jauh contohnya Misalnya posisi teman-teman di Panam. Alangkah lebih banyak perjalanan teman-teman itu argonya atau harganya itu sekitar 50.000 misalnya dari sini ke Alamayang misalnya. Jadi kita cukup bayar satu rupiah. Nah, caranya kebetulan di sini sudah muncul ya satu rupiah atau kita klik aja satu rupiahnya atau misalnya gunakan nanti ya atau misalnya kita pengen gunakan kita tinggal klik aja di sini kode promo kamu apa ya kita klik ya huruf kapital ya satu rupiah tanpa spasi ya sudah muncul kita tinggal klik gunakan maka akan otomatis satu rupiah Nah, jadi kalau kita menggunakan promo ini, kita cukup bayar satu rupiah atau gratis ya. Nggak mau uh, seharusnya kita bayar uang cash 31.000. Oke, pertanyaannya uh, apa promo berikutnya? Kita klik lagi satu rupiah. Ya, gunakan nanti. Ya, kita klik promo lagi. Nah, kita klik gratis coba. Gratis gratis coba ya di sini ada muncul ya sama seperti tadi kita tinggal klik gunakan atau jika teman-teman sudah kehabisan eh, promo ini karena gratis coba ini adalah bisa kita gunakan untuk potongan 10.000 sebanyak lima kali dengan syarat perjalanan maksimal dua kali sehari jadi Gratis coba ini bisa gunakan untuk lima kali perjalanan senilai eh, di mana satu perjalanan di, ada potongan harga senilai 10.000. Jadi kalau misalnya perjalanannya dekat ya bisa gratis. Pertanyaannya, ini kan untuk kartu baru. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah kehabisan promo ini, ya saran saya teman-teman bisa beli kartu baru, daftar Grab baru. Jadi dapat promo baru lagi nah jadi nggak bisa habis teman-teman jadi teman-teman bisa terus menerus menggunakan gratis coba dengan cara mengganti nomor oke langsung kita coba kita klik gunakan ya di sini ada 31.000 karena ada potongan 10.000 tadi maka kita cukup bayar nantinya 21.000 sama drivernya oke eh, sampai di sini dulu mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ya silahkan klik subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh